mko na habari kamili ya kwamba tuko na nafasi ya kuunda serikali ingine. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Kilifi, nyinyi mumejipanga kwa tarehe tisa mwezi wa nane ama nyinyi ni wale wa kupangwa bwana? Eh, mumejipanga ati ati, mnasemaje? Mumesema Kilifi hamupangwingwi? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje Malindi? Malindi mnasemaje? Kilifi mnasemaje? Mumesema amupangwingwi Mimi nauliza nyinyi watu wa Kilifi, wale kuna watu wako na madharau na kiburi mingi kule Nairobi, ati wameketi kwa mahoteli na maofisi ati wanataka kutupanga na mzee wa kitendawili. Mimi nauliza nyinyi wangwana wa hapa Malindi, wale wako kwa hoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wenye wa hoteli na maofisi wanahangaika ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema, nyinyi ndio kuamua. Tarehe tisa mwezi wa nane, muko tayari kuamua? Ndio mimi nataka niwaambie hivi watu wa Malindi, mimi nimekuja hapa kwa heshima kubwa, niwaombe kwa unyenyekevu, ile serikali tulitengeneza, mimi nataka niwaulize wale, mzee wa kitendawili anatuambia ati anataka abadilishe katiba, aongeze vyeo ya viongozi, aongeze mamlaka ya viongozi, aongeze mamlaka ya rais mimi namemwambia mzee wa kitendawili, please, mambo ya katiba, mambo ya vyeo, mambo ya viongozi ingoje kwanza mpaka tubadilishe uchumi ili kila mwananchi hapa Kilifi apate ajira na tumpangie biashara kwanza. Mimi nawauliza ndugu zangu, watu wa Malindi, munasema ati tubadilishe katiba kwanza, tuongeze vyeo ya viongozi, mamlaka ya viongozi, ama tubadilishe uchumi kwanza. Malindi mnasema tubadilishe uchumi ama tubadilishe katiba? Mnasema tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza, tubadilishe uchumi kwanza, katiba ingojee, vyeo ya viongozi ingojee mamlaka ya viongozi ngoje tubadilishe uchumi kwanza hebu nione wala wanasema tubadilishe uchumi kwanza tubadilishe uchumi kwanza jameni watu wa malindi mimi nawauliza kwa unyenyekevu tubadilishe uchumi kwanza na mimi nasimama hapa mbele yenu kuwaambia serikali tunayotengeneza kwa mapenzi ya mungu tarehe tisa mwezi wa nane tunataka tutengeneze serikali itakayobadilisha uchumi ili tuweke pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. Ala, ama aje watu wa Malindi? Mimi nataka nirudie, nimesema hivi kwa mapenzi ya Mungu, inshallah Mungu atujalie tunatengeneza serikali itakayobadilisha uchumi tuweke pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. Nyinyi mnanielewa? Na tunaanza hapo kwenu vijana, tunaanza kwa nyinyi vijana, tunaanza kwa nyinyi vijana. Mimi ninasema hivi, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tunaweka bilioni mia moja kwa housing, agro processing, value addition, manufacturing ndio tupange ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya as a matter of priority. Wacha mimi nirudie, hawa majamaa wa handshake, please, tafadhali, tafadhali, sawa sawa. Mimi nataka niseme hivi nikiwa Malindi, hawa majamaa wa handshake tulikuwa tumepanga mpango ya big four ambayo ilikuwa na mambo ya ajira ya vijana, ikawa ni mambo ya kilimo, ikawa na mambo ya universal health coverage, lakini majamaa wa handshake wakatuambia ajira ya vijana, mambo ya kilimo, mambo ya universal health coverage siyo ya muhimu. Ati ya muhimu ni tubadilishe katiba, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka ya rais na tuendeshe mambo ya rege. Mimi nataka niwaambie today the handshake people you have more moral authority to talk to us about the unemployment of our young people, or to talk to us about hunger in our nation, or to talk to us about the failure of universal health coverage. You are the single cause why today those programs have not succeeded because you took the country on the tangent of the BBI so that you can sort out yourselves and leave the young people of Kenya stranded, jobless. and I want to promise the people of Kenya, tukisimama hapa Malindi, hawa majamaa wa handshake hawana imani na vijana wa Kenya. Wanataka eti tubadilishe katiba, ati wajib, wajiburudishe na mambo ya uongozi na, na mambo ya mamlaka. Hawajui ya kwamba vijana wa Kenya wanaangaika. Lakini mwaka huu mimi, I promise you, hawa majamaa wa handshake watajua hawajui. watajua, watajua wajinga waliisha Kenya. Sijui kama tunaelewana jameni, tunaelewana? Mimi nataka niwaambie vijana wa Kenya, mtu asikuje hapa akakwambia kijana ati kijana Tibim, mwambie no, hapana, hapana. Hawa vijana sio wa Tibim, hawa vijana wanataka kujipanga na ajira na wanataka kujipanga na biashara ili waweze kujisimamia, walinde familia zao na wajenge, na wajenge nchi yao. Vijana mnanielewa? Vijana mnanielewa? Jambo la pili, tunasema kazi ni kazi. Kuna watu wako na madharau na kiburi mingi, wanaona biashara ya mtu wa chini sio kazi ndio unaona hawa watu wa bodaboda wanaangaishwa, ndio wanasema mama mboga ni takataka. Lakini mwaka huu tutaweka imani na tutaweka dhamana kwa biashara ya kila mtu. Hawa watu wa chini sio mabenzi yao, ni vile hawana pesa ya kuinua biashara zao, ni vile hawajulikani kwa mabenki, ni vile hawana security ya kupeleka kwa mabenki. Mimi nawaambia wafanyabiashara wote wa chini ambao hamjulikani kwa mabenki, ambao mnateswa na watu wa mashailo, ambao mnateswa na watu wa Fuliza. Mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni hamsini kusaidia biashara ya watu wa